Hello, Portuguese learner. I'm Ricardo Filgueira, your Portuguese teacher. In this video, I'll show you the meanings of the word negócio in Brazilian Portuguese. Let's see the first meaning of the word negócio. Business, deal. Examples. Nossa empresa é um negócio de família. Nós fechamos um negócio com o governo. Eu estou montando um negócio. Eu estou aqui a negócio. The second meaning of negócio is thing, stuff. Esse negócio serve para limpar tela de celular? Qual é o nome desse negócio? 3. Negócio is also used for showing anger or surprise. Que negócio é esse? O que você está fazendo com minha mulher? And as a bonus, I'll give you two expressions with the word negócio. The expressions o negócio é que and o negócio é o seguinte are ways of introducing an explanation in colloquial speech. O negócio é que eu tenho que estar em casa até meio-dia. O negócio é o seguinte: eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel.